В наши дни больше людей сами накладывают на себя. Это надо же! Зря ты сюда сунешься, долбоёб! Не моя Я тебя выебу! Вали его! Yeah. Серьезно? Получай! Тебе конец! Мне это не нравится! Покажи ему! Порой его брюха! Хватайте его! Сеть! Вот Если бы только у меня были помидоры или чеснок, или хотя бы это сделать? Вроде бы Харви говорил, что это нужно сюда.